أهلا هلا من خفوق في مواويله ترحيب من صداها الروح تطرب باللي حضر بيننا ينثر مراسيله محفلنا الافراح العروسية هذه النسخة للاستماع يوم يفزع لي من هون صاهم في تاريخ طيبة أصلا طبعا هدف للاجتماع فقط يمنع استخدامه حل عروسك بهذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها يا كل هذه النسخة باللي حضر بيننا ينتهي أفراح العروسين هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها